E, sveiki, aš esu Evelina, interjeras LT kūrėja ir interjero dizainerė ir šiandien yra antroji Ką darytų Evelina? Rubrikėlė. Jeigu jūs irgi norite sudalyvauti tokioje rubrikėlėje, tai vis dar galite siūsti man nuotraukas. E, visas taisyklės rasite apačioje, aprašyme. Na, jeigu norite pasižiūrėti pačią pirmąją KDE rubrikėlę, tai galite žiūrėti štai čia. Na, tai galime pradėti jau ir nagrinėjimą. Taip, tai pirmiausia parodysiu, kokias aš nuotraukas gavau. Čia jos yra ne visos ir aš jas pašviesinau, kad matytųsi ką ant jų braižau. Tai čia yra tokia kaip bendra virtuvės, valgomojo ir svetainės erdvė. Manau, sutiksite, kad atrodo taip šiek tiek katalogiškai, e, kaip kokiam baldų salone, nes visi baldai yra nu bent jau tos komodos, tai tikrai yra šitos pačios kolekcijos ir šiek tiek atrodo nuobodokai. E, taip, tai ką aš e, daryčiau? Man atrodo, kad šita komoda yra tikrai per aukšta. Tai aš e, televizoriui pastatyti naudočiau žemesnį TV staliuką ar kažkokią tai komodą. Gali būti irgi ant kojelių, nesvarbu, bet jinai turėtų būti tikrai žemesnė. Man į akis krenta šitas kampuotas šviestuvas, tai aš pasirinkčiau apvalą tada man bent jau prie šitos sienos ir apskritai visur į akis krenta gyvatukai. E, norėtųsi jos paslėpti, o kad jos paslėpti reikia užuolaidų. Tai tiesiog aš pakabinčiau baltas dieninės užuolaidas ir naktinės. Čia dabar į spalvas nesigilinam, bet esmė, kad e, užuolaidas turėtų eiti nuo lubų ir lygiai tą patį daryčiau va štai šitoj zonoj dieninis ir naktinis ir kadangi čia parodyti aiškiau va šitoj zonoj yra komoda jinai su ja viskas yra gerai bet jinai yra per ilga ir norėtųsi kad jinai būtų šiek tiek trumpesnė, kad būtų ne nuo krašto iki krašto, o būtų šiek tiek trumpesnė, va, kaip sakiau. Ir galbūt virš tos komodos, na, galima iš bados ir palikti šitos žodžius, bet jie tada per aukštai, jos reikėtų šiek tiek leisti žemyn. Arba galima kažkokį tai veidrodį pakabinti, ar paveikslą, na, nu, žodžiu, kažką. Ir kad liktų šiek tiek gabaliukas uh, E, laisvos vietos ir būtų galima irgi va šitoj vietoj e, pakabinti užuolaidas, pavyzdžiui, už komodos, kad jos šiek tiek užeitų. Šitoj, šitoj pusėje nežinau, gal čia nelabai reikėtų toj pusėje užuolaidos, užtektų ir šitoj, nes čia kaip ir šalituvas. E, na, čia tikrai nebūtina iš abiejų pusių, kad būtų tos naktinės užuolaidos, bent jau iš vienos. E, su stalu, su kėdėm, tai čia viskas tvarkoj. E, tai vėlgi, e, kaip kokiam valdų salone, čia tai pastatyta ta komoda, tai aš vietoj šitos komodos, kadangi čia nu, kažkaip nesižiūri, va šita va vieta, nu čia dar padarykim, kad talė yra užuolaidos. Tai aš čia statyčiau kažką aukšto. Arba tai gali būti aukšta lentyna. Arba tai gali būti kažkokios, tai tarkim, ale kopečios ir kažkoks tai augalas, kad kažkokia būtų tokia arba kažkas aukšto, arba žemesnio, bet kad būtų grupė daiktų ir galima kažką virš jeigu čia kažkokia komodėlė ar staliukas ar konsolinis staliukas galima irgi kažką virš jo pakabinti kažkoksai augalas tai va įsivaizduokim kad vietoj šito dalyko tarkim čia yra kokios kopėčios gali būt kopėčios lentynos koks nors vat augalas ir man atrodo iš karto gyviau atrodytų. Na, o prie sofos. Šiaip su tuo staliuku kaip ir viskas gerai, bet man čia dar norėtųsi kilimų. Tai kilimas turėtų būti e, toks, kad užeitų, nežinau kaip čia parodyti, žodžiu, turi užeiti šiek tiek už sofos. Iš vienos pusės, o iš kitos pusės turi būti trumpesnis negu sofa. E, apie kilimo dydį aš esu šiaip rašusi straipsnį, kaip jį išsirinkti, įdedu linką pačio. E, tai va, kaip matote, aš išnagrinėjau daugiau e, šios erdvės, gal galime vardinti išdėstymą arba baldų proporcijas, bet ne spalvas. Spalviškai šitas interjeras, kaip ir minėjau, tikrai yra geras, tik tai galbūt trūksta akcentų. E, tai, manau, tos akcentus galima čia labai lengvai nešti, visi žinote kaip, e, tekstilė, kažkokie aksesuarai ir panašiai e, tos pačios užuolaidos, tarkim. Tai dabar norėčiau šiek tiek vaizdžiau paaiškinti tam tikrus dalykus, nes kai aš ten braižiau, tikriausiai nelabai ir aišku buvo. Tai kalbant apie tą komodą, kuri yra prie virtuvės lango, virš jos ko puikiausiai tiktų ir apvalus veidrodis, ir stačiakampis, ir stačiakampiai plakatai. Laisvė čia jums tikrai, nes pačiam interjerui yra ir apvalių formų, ir kvadratinių, tai viskas tvarkoja, tik tai, va, kaip sakiau, reikėtų virtuvėje tą, e, oi, ne virtuvėje svetainiai, tą kampuotą šviestuvą pasikeisti apvalesnį. E, tai, tarkim, va, e, toks pavyzdys, kur yra sukurta tokia jauki kompozicija. E, iš bėdos galima parikti ir tą jūsų lipduką, bet aš kaip minėjau, e, jisai šiek tiek per aukštai ir man jisai tokio svorio kažkokio neturi. Nu, trūksta kažkokio e, apčiopiamesnio daikto, e, tas lipdukas, man atrodo, šiuo atveju netinka ir reikėtų kažką pakabinti. Na, o jeigu kalbant apie tą sofos e, zoną, tai Tenais iš tikrųjų gali būti įvairiausių variantų, bet e, labai norėtųsi, kad būtų tokia laiptuota kompozicija, nes būtent tokios kompozicijos atrodo harmoningiausiai, tai yra sofa, jinai yra ganėtinai žema, šalia jos turėtų būti kažkas aukštesnio, tai gali būti arba atvira lentyna, arba gali būti augalas ant stovo kažkoks aukštesnis, arba gali būti toršeras netgi. Ir kad šalia būtų irgi kažkoks žemesnis daiktas už sofą. Na, kad būtų tokia uh, Vat, e, e, laiptuota toks kaip trikampis, kad gautųsi. Tada viskas e, harmoningiau atrodys. Aš suprantu, kad atvira lentyna yra siaubas, nes tenais kaupėsi dulkės, bet gal jeigu jums tai nėra labai didelė bėda ir jeigu norisi suteikti tą tai erdvį daugiau jaukumo, tai siūlyčiau visai svarstyti šitą variantą. Tikrai nebūtina ten nukrauti visko daiktais, o galim tiesiog taip minimalistiškai kelis daiktus padėti ir viskas. E, tai va, tai tikiuosi, kad e, jums padėjau e, ir jeigu jums patiko šitas video, labai kviečiu spausti laiką, galite ką nors pakomentuoti, galbūt būtumėt darę kažką kitaip, galbūt jūs turite savo nuomonę ir jeigu neprenumeruojate, prenumeruokite, Ir man tai yra labai svarbu, kad aš gaučiau iš jūsų kažkokį atgalinį ryšį, kad e, nedingtų man noras kurti toliau, nes iš esmės tai yra nemokamos konsultacijos. O e, kaip aš jau pirmame video minėjau, nenoriu jaustis išnaudojama ar daryti tiesiog e, šiaip savo, nežinau dėl to, ką daryti. Tai tikiuosi sulaukti iš jūsų kažkokios reakcijos Ir e, labai ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitą kartą. Iki!